Так, сегодня у нас посещение... Подожди, там не постелено. Ветеринара. Будем делать прививку деры платить. Сейчас я гавну на него в чего. Да. А он на меня потом, даст в чего. Да, он вас, он вас любит. Он вас любит. Фу. Любит кушать. Что это? Все, да. Пришел, да, Ты что, зацепила? А вы жалоб нет? Так что хорошо. Здорово еще маленький репетатит. Угу. У меня нет в одном флаконе, поэтому будет два флакона рабии бешенство. бешенством. Угу. Это джинобиват и лептоспироз. Угу, Тоже свежий срок годности, это джинобиват. Угу. То есть будет только три наклейки, потому что у меня ИРЛ в одном нет. Да ради бога. То есть два укольчика. Мне все равно. Не, он Ты умничка. Ты молод. Ты молод. Ты лучше. Ты лучше. Губы поднимайте. Кого? Губы Брысь. Отлично. Такие слизистые розовые. Молодец, умничка. А Вкусняшку взяли, Паша, ему? Перебьется. Добро. Голову приятненько себе. Нормально он стоять? Какой головы будет стоять. Молодец. Ну, такой, не упитанный фигуристый, мышечный. Такой ну, компактненький, квадратненький. Мы ходим с ним 5 километров каждый год. Обалдеть. Ну это хорошо, это вас для меня. Я знаю. Иногда ему лень. Он мне показывает это. Но его никто не спрашивает. Что он там улыбается? 38,3. животные полезли, у нас не напряжены. Ну, Все нормально. Ты умничка, ты молодец, ты лучший. Да. Значит, смотрите, а, я сейчас делаю прививку на маленьком переносе, но ну, под супрастином. Под супрастином. Под Обязательно, да, он аллергик. Поэтому мы не рискуем, мы под супрастином. Иди, мой Фроса. В течение минут 10-15 далеко не уезжаем. Хорошо? Хорошо. А Отушел. Ну, мало ли аллергия вдруг раньше то есть нам тут пошляться рядышком, да? Ну, или на группу выйти, или, не знаю, ну, здесь погулять, или ходить. Так он может убрытый ну, а да, если что, дексаметазон придется вводить, может быть. Нет, это всяко просто приведу, не надо, дексаметазон уже у нас депрессор, время ложит. Чему же шлетка такая? Шлетка мамина собака, любимая. Так, сегодня грустно печально делала. Очень сомневаюсь. Никогда не вкусный, не печальный и не вялый. Конь. Килограмм 35. Он 55. Так, давайте пока я готовлю вакцину грею, и сейчас мы пойдем первым. Можно? Ну Больно. Сюда, да? Да, вот. Ага, потом встает. Да. Так там были вот коробки. Ну, он же нежный в плане эмоционального. Ну, это да. Вчера Питбуль э, очень бегала. Э, сейчас же закон Украины хотят подписать э, 10 статья за интернет и уголовное наказание. А, ну, уже сколько вообще не живут. Да, первый шейх, Устов, Прибыл. А что вы подписали к этому? по прививке. Вы фактически оставляет шишку. Фишка рассасывается ли за один день или за месяц. То есть, если вы слышите пальпаторно какое-то уплотнение, ничего с ним не делаем. Не разминаем, э, не обращаемся. Я делаю подкожно. То есть, если уплотнение будет, самое главное не давать чесать 15-20, ну, будет раздражать, может почесать. А, ничего страшного в этом нет. Э, сегодня грустный печальный, завтра веселый. 10 дней не купать, не мочить, сырого мяса, сырой кости два дня не даем и два дня долго не гуляем. Сегодня, завтра щадящий режим. Это тоже важно. Так, все, я готова. Два укола, два злых комарика. Угу. А почему долго не гуляет? Стоять? Потому что прививки, э, нагрузка э, физическая, эмоциональная. А. Голову обнимаем крепко к себе. Угу. Голову, нос. Угу. Не отпускаем еще. Угу. Молодец, умница. Хорошо. Хорошо. Молодец. Молодец. Молодец, умница. Все? Отлично, молодец. Ты умница, ты лучший. Ты лучший, ты молодец, да, ты молодец. Да, да, отлично, у нас грамота какая-то. Я он, а, а, он получается, уже мы повязали, да, повязали в этом году когда вот 29 сентября у нас уже вот дети будут скоро, на э, неделе времени беременности. Да, то есть у нас будут скоро щенки. С Мариуполя к нам приезжали. А обалдеть, Мариуполь? Да, да, да. Он там тоже известен. Нет, ну он просто аж э, считается вроде как э, по внешности такой приятный молодой да. человек. <laughs> Это Отчет на бешенство в госклинику мы относим ежемесячно. Каникулы. Спасибо. Я, я, я вся в слюнях. Я, а что ты, что ты подлизываешься? Что ты подлизываешься? Да, я да, вся да. в слюнях в твоих. Что? Я вся в твоих слюнях. Да. А хитрый жук, не ну, давайте чесать. Нельзя! Нельзя чесаться! Нельзя, это. А почешите, вы можете ему почесать, погладить, ага. погладить. Давай, давай, погладить. давай. Погладить, погладить. Давай, давай, вот так вот. Да, моя ласточка, давай. Да, да, моя ласточка. Да, моя хорошая такая. Да, да, зайчик мой. Мамин зайчик, мой хороший ты такой. Мой золототик.